Salut! În seara asta vreau să-ți improvizez despre a pilota. Mulțumesc, Mirela! Uh, stăteam așa cu prietena mea Mirela și zâmbeam despre ce înseamnă pilot automat și zic, a, trebuie să uh, vorbesc despre a pilota. Pentru că, e adevărat, pilotul automat al unui avion ce face? Preia controlul uh, avionului, nu? Și cred că și noi trăim pe pilot automat ce ar fi să ne revenim. Uh, noi nu suntem leșinați, precum este probabil uh, conducătorul avionului care, cine știe, a căzut calciu și a luat pilotul automat controlul. Știi? Noi suntem în bună regulă, râdem, zâmbim, mâncăm și așa mai departe. Ce ar fi să preluăm noi controlul avionului și să terminăm cu pilotul automat? Ce zici? Pentru tine ce înseamnă a pilota? Ceau!